Nangis gampung lon kala dok baba Sakit hati lon sama bimbang Ku ingat Laila jipu kucurang Daripada ulun pedih hati Mulai kino hana ulun tungle Laila, Laila, Laila, Laila. gadis dan polon kali baba sakit hati lon mentama bimbang ku ingat Laila di kubur curang daripada ulun sudah hati mulai dino hana lon tunne Laila Laila Laila yang tak jahe Laila sayang hati tergoda Ada yang bajai kuning hai sayang hati tergoda Kebitan mame Rambutan Aceh Tak pula bige yang mangat rasa lepatat harem Si bungong jempa Wajah tak tinjumu bela goya Bukit Selawat Adik Putar Raja Hati Lon Susah perubahan Ladung ureng agam lage ureng inon Ladung ureng inon lage ureng agam Ladung ureng agam lage ureng inon Ladung ureng inon lage agam banci Bahasa melawi Cina zaman di letak yang aneh-aneh Agam dengan inong kalahin rupa ji Darah zaman jino letak yang ka modern Isuk kaca riben mensilu mini dunia perubahan Ladum ureng agam lage ureng inom Ladum ureng inom lage ureng agam Ladum ureng agam lage ureng inom Ladum ureng inom lage agam banci Baksa melawit nyom aneh-aneh Agam dengan ilang kalain rupa ji zaman menjino letak yang modern Isokah cari ben kan ngan siluwa jinki dunia Ladum ureng agam lage ureng inang Ladum ureng inang lage ureng agam Ladum ureng agam lage ureng inang Ladum ureng inang lage ureng banci Bak zaman lawinyo sampai sampo antuhan khawatir ombak Oh sayang kelaya betra Nun nan su dan nan su ke merah Getak ngan tapak ulon jatuh mi kegatak bersama kebersihan jaga jaga bersama keindahan, bersama keamanan bersama ketertiban Nohai Tak ingat bersama dan lingkungan Nohai Tak bina bersama ketertiban bersama kebersihan Tak jaga bersama keamanan Tak jaga bersama persatuan Tugas pemerintah, tugas tanggung jual Tugas yang Anh đi iba